Aqui abadeça, vida se batasa, la pese bobesa, kaje tanmara, daha association और देखा गड्डी का दगा सब अच्छी गड्डी का दगा Thank you. बैनर का ये mirga biyya dhabnee hin akkamiin jiraannaa.